Ahoj, сам Ольга, терапевтка з Flexibility, мам 12 років практики. No práve si absolvoval úlogy vynikajúcu masáž a naprávanie. Ako by si to zhodnotil ako terapeut? A masáž, terapia a naprávanie sa mi veľmi páčila. Uh, vedel som o miestach, ktoré sú problémové, tie ma zaboleli a teraz cítim uvoľnenie. Aj, aj na krku, celkovo sa cítim uvoľnené, ruky viacej môžem dať dozadu, takže pohyblivosť lepšia, takže super. Zopakoval by si si takú masáž, ale? Jasné. <laughs> Ďakujem. Zvládáš bez problémov takého veľkého chlapa masírovať? Áno. <laughs> Výborne, takže aj veľký chlapi môžete sa normálne hlásiť, môžete, môžete prísť, Olga vás dá do poriadku.